ولا انت بقى النرجيلة من ايدك وانت انت اللي صوت الموسيقى قيد رسل الاولاد ترسب ما حق غير البرشومة والوالد شيب منقارك من وضعه شقق هدومه وانت حاير بالأرجيلة والسهر وانت فارغ كانك جيبي ومقضي حياتك دين كل اختبار بسيط وطالع منه من اول دور وانت بالبرشومه مضيع تعبر فيها الثالث دور تبقى تحديتهم باقي مره خمسه على المعدل مره ابقوا مره عبروا يبقى حالك ما يتعدى اترك في لحظه من الدخان صرنا عميان بس ملحوظه يا الحبيب بالامتحان ما حيقول لك كيف يتعمر الفنجان ركز فيها يا اخو قلبي من النصيحه ورم قلبي ما يهمني تنجح تنسى المهمه تضيع تجي تتبكبك وجبتي مية بالمية حاجز رحلة عالشباك وانا ناوي اتخطب ليا يلا جدي النتايج صار وضع عاطفي انت ناجح من اول دور وانا لسه عاصفي يو وانت مهما قلت لك نفس صوتك الولاد يدرسون اي صار عم بز قرط